فوائد الرياضة تؤكد الدراسات أن الرياضة مفيدة للجسم وخصوصًا للأطفال ويجب على الأطفال أن يبدأوا بممارسة الرياضة حتى يصبحوا أقوياء للرياضة فوائد كثيرة منها الحماية من الأمراض المنتشرة زيادة التركيز على العالم الواقعي بدلا من الألعاب الإلكترونية لذلك يجب تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة يوميا حتى حتى يصبح الأمر ضمن روتينهم اليومي